Слава на Бога. Я раньше любил долго проповедовать. Преди обичах да проповядвам дълго. Няколко пъти казвах, че моята проповед е могла да продължава някъде 4 часа без спиране. И най-важното, че никой не, не си тръгваше. И сега вече по малко време ми остават всеки път. И аз не се разстроивам. И обаче аз се радвам. Че всеки член на нашата църква може да излезе и да каже благодарности на Бог. Своето лично свидетелство. Ние с Наталя също пътувахме в Молдова. Да се запознаем с род... новите ни роднини по-близко. И на митницата с нас се случи забавен случай. И те, те питаха, къде отивате? Аз се опитах да запомня името на това село, но... Единствено, което се сетих, там треба да се заколи някаква бабичка. Калибабовка. Ну, никого не ну, сме закололи. Да, имаше много животни, които са били живи, и обаче за нас ги заклани. За... Може би взехме няколко килограма. Днес, днес имам такава тема. По запросам, кстати. То е по запросите. То есть тему захотели. Тази тема са искали. За тази тема вече проповядвах. В Казахстан може би много пъти. България може би няколко пъти. И тази тема Тя е за разрушаване на родословните проклятия. В Казахстан имахме мощен служител. Вие всички го познавате. Името му е Дерек Принц. А, учитель, Този е учител го познавах лично. Лично знал представителите на школата Дерек Принц. Лично знав, познавах представителите на школата на Дерек Принц. Често е идвал при нас от Рига. И, и е той се казваше Валерий Сорин. Имахме много близко общуване с него. И, и, и до сега поддържаме връзка с него. С пастора на църква Завет на, Христ, на Христос. Той се казва Сергей Кочанов. И той остава до днешния ден представител на школата на Дерек Принц. Защо говоря за това? Защото когато проповядвам по някаква книга, трябва да спомена автора на книгата. Ну, если я проповедую из э, книги «Разрушение проклятий» или «Анекдот изгонять бесов», и ако проповядвам за книгата, която разказва за разрушаване на проклятия, и ако те изгонват бесове, трябва да кажа, че тази книга е написана от Дерек Принц. И с тези учения съм съгласен. Те са хубави, точни. Дерек Принц е изучавал иврит. Познавал е доста добре древен гръцки, гръцки език и се е явявал призван тълку, тълковател, теолог. Е и имам благодарност на Бог за миналата година. че станах професор по церебрални заболявания. И въздавам вся славата на нашия Бог. И се отнасям към това както към някаква възможност. Че проповядвайки от височина на професора, ще се надявам, че това ще звучи повече по-авторитетно. За някой. За вярващите това няма значение. Е И за мен това също не е нещо толкова важно. Но мисля, че за някои невярващи е това може би ще бъде определен знак. Ами И може би ще се замислят. И ще кажат, нали, професор казва. Е значи не е глупав човек. Дойде ми този пример по време на обучение в Духовната академия. И е е, този пример ни, е, ни даде, даде и Инна Моксаним. Моксаним по-корейски означава пастор. Това от една от най-малко количество жени пастори. В огромната мисия благодата която по целия свят има стотици църкви. И от тези стотици служители има само две сестри. Една от тях е в Израел, Ирина Максаним. едната е в Сеул, Инна Максаним. И ние ги наричаме пастори. И аз също съм Геннадий Максаним. Може така да се обръщате към мен. За мен е голяма чест да се уча от тези сестри. Защото те са невероятни. Те имат учителски дар. Обикновено от, от събота, събота не спя толкова много. Може би 3-4 часа преди неделя. И вече имам такъв навик. Но когато слушам как проповядва Инна Муксаним, и всеки четвъртък тя ни преподава, заедно с нея повярвахме в една църква през 1991 година. И много добре познаваме един друг. Благодаря. Мы хорошо друг друга знаем. Много добре се познаваме. И когда я слушаю в четверг. И когато слушам в четвъртък. И каждый раз узнаю историю. И всеки път нау научавам история, че този ден. Она вообще не спит. Че този ден тя въобще не спи. Защото имаме голяма разлика във времето. Ние започваме служение в 7 часа вечерта. И свършваме в 9.30. А в Южна Корея те имат нощ по това време. Те няма смисъл да се ляга. А когато тя свършва да ни за, свършва служение, и тя, това се случва в 4.30, тя вече трябва да ходи на сутрешна молитва. В Корея започва да се молят в 5 сутринта. В църквата. И затова ние скоро също ще имаме такава традиция. И те се молят много дълго, докато не получат напълнение. И се така се получава, че Инна Максаним въобще не спи. И мисля, че това е добра практика. Ще ви кажа един пример. За мъдрите и немъдрите девойки. Нали се сещате, имаше пет мъдри, и другите пет са немъдри. И едните се здобиха с масло, а другите не. И в Писанието пише, всички са заспали. И когда рано утром прокричал един стражник. И когато рано сутринта един стражник а, се провиква. Жених вернулся. Жених се е върнал. Жених пришел младоженец дойде. Мъдрите девойки са се събудили. И веднага запалиха своите светилници. Немъдрите също са се събудили. Те се опитват да запалят своите светилници, но не се получава. Защото нямат масло. И те казват на мъдрите девойки. Дайте ни масло, моля. Но мъдрите девойки какво им отговарят? Ние не можем да ви дадем. Защото ако ви дадем сега, и тогава на вас няма да ви стигне, и тогава светлината няма да има. И те а, отидоха да посрещат младоженица. Но тези, които не успяха да запалят светилниците, те в тъмнината те стигнаха при него много късно. Когато вратите вече са били затворени. И вече никой от глуповите девойки не успява да, влиза, да влезе. И какъв прообраз е на това? Последното време пише, ние всички ще заспим. Но важно дори през съня, докато спим, да имаме масло, да имаме помазание, Съгласни ли сте с мен? Значи, е Аз се моля за това, Геннадий, значи, той сега може да спи до някъде. Спя с широко отворени очи. Давам възможност помазанието да проповядва чрез мен. Разбирам, че моя мозък сега трудно се фокусира. И разбирам, когато съм немощен, тогава Бог е силен. И просто му позволявам да прави това, което иска. И на Муксаним разказа такава история. Тя каза, че на Рождество, както винаги, приготвяхме подаръци за деца. И в Южна Корея има църква някъде 100 човека. И както се случва, големите църкви някои деца са дошли, а някои не. може би някой е сметнал, че трябва да дойде на някакво друго събитие. Може би са имали гости, и не са успели да дойдат. И определени деца не дойдоха. А тези подаръци, които са били подписани, те са останали. И вече после, е когато празник вече се е свършил, никой не е дошъл за тях. И тя каза много добър прообраз. Исус Христос. Това е подарък. Той ни е даден вече. Но за многото хора, дори мога да кажа за мнозинството от човечеството, е за скъпоценен подарък ще се окаже нетърсен за тях. Просто някой няма да поиска да го вземе. Е, замислете се върху това. Е и сутринта вече промених името на проповедта си. Защото разбирах, че тук ще дойдат тези, които търси аз дойдох, за да взема подаръка си на това място. И аз няма да се тръгна без подарък от тук. И затова днешната ми проповед е търсен подарък. И ще отворя първото място днес. Евангелието от Йоанн, 16 глава, от 7 стих. Здесь слова Христа. Тук са думите на Иисус Христос. На проекторе вы можете читать перевод на болгарский язык. На проекторе има превод на български. Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Девятый стих. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня. Вы слышите, Дух Святой будет прославлять Иешуа Машех, Иисуса Христа. Потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть наполнит все то, что Иисус Христос когда-то говорил своим ученикам. И что исполни всичко това, което Иисус Христос някога е казал на учениците си. И смотрите, что говорит 9 стих. Какво казва 9 стих? 9 стих говорит о том, что после пришествия Иисуса Христа, че след като Иисус Христос ще дойде, после като того, дойде, след това, което направил на Голготския кръст, Бог вменит И Бог ще сметне това като престъпление. Само един грях. Само един грях. Че не сте повярвали в Исус Христос. Единородният Божий Син, който е бил изпратен от Бог, за да спаси всеки човек. Всеки. Кажете всеки. Защото Евангелието от Йоан 3.16 казва Така Бог възлюби свят, че е дал своя единроден син, всеки вярващ в Него да не загине, но да има вечен живот. Бог в това място той казва, че той е дал своя единроден син. Исус беше подарен. Отдан Отдаден за нас. Друго място написано как Бог. Друго място пише както Бог. Вместе с ним. Заедно с него. подарит вам и всего. Няма ли да подари всичко? Вместе с Христос. Заедно с Исус Христос. Нам принадлежит великое наследие. Имаме голямо наследие. И невероятные благословения. благословения. И още едно място, което искам да отворя днес. Евангелието от Матей, 5 глава. 7 стиха. От 7 стих. И здесь Также говорит Иисус Христос. Тук също говори Иисус Христос. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет Небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Это Иисус Христос говорит после чего? После каких слов? Иисус Христос това указва след кои думи? Все с вами должны очень четко запомнить. Много добре трябва да запомним с вас. Что такое Евангелие от Матфея 5 глава? Какво е Евангелие от Матей 5 глава? 6 глава. 6 глава. 7 глава. 7 глава. Что это? Это нагорная проповедь. Това е нагорна проповед на Иисус Христос. Это новые заповеди. Новите заповеди. Это совершенный закон. Това е съвършен закон, който трябва да изпълняваме. И ако го изпълняваме, и ако го изпълняваме, и така учим другите хора, и ще се наречем велики в Царствието Божие. Обаче, ако просто слушаме и не изпълняваме, тогава в Небесното Царство ще се наречем малки най-малките. И нека запомним това. И веднага ще кажа, че е планинската проповед на Исус Христос ние сами не можем да изпълним. Затова нямаме човешки сили или ресурси. Но затова имаме Святия Дух, силата на Святия Дух и благодат чтобы и за да го изпълним. Поэтому мы исполняем это совершенно законно. И затова изпълняваме съвършено този закон не, не с своите човешки сили, но чрез благодата. Както пише апостол Павел, това не съм аз, а благодат, която живее в мен. Аминь. И затова е дан на тази съвършена заповед. да не се хвали със себе си. И трето място за днес това е книга Изход, 20 глава. Ще започнем от Стария Завет. Говоря за родословните проклятия. Знаете, родовые проклятия каким-то образом связаны с исполнением заповедей и те по някакъв начин са свързани с изпълнението на заповеди. Еще е с заповеди. Още по-точно с неизпълване на заповеди. Давайте мы об этом прочитаем. И нека прочетем за това. Книги Исход. Исход. Описываются 10 заповедей. Там се описват 10 заповеди, которые Бог дал своему израильскому които Бог е дал на своя избран израилски народ. 20 глава с стиха. 20, 20 глава от първи стих. обещал, я сегодня только на первый заповедь. Ще се спра само на първата заповед днес. Те са аналогични. Както първата заповед на Стария завет, както и първата заповед на Новия завет. Те са практически идентични. И тук пише. И изрек Бог Моисея все слова сии, говоря. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это первая, первая часть. Това е първата част. Она говорит о том, что Тя казва за това. Бог против того. Бог е срещу това. мы ставили его рядом с другими богами. За да го поставяме на едно ниво с други богове. Ну, например, в Индии богов. Например, в Индия има трилион богове. Но, мы поставим нашего бога на первое место. Но ние ще сложим нашия бог на първо място. Устроит ли это нашего бога? Дали нашия бог ще бъде доволен? Нашего той няма да е доволен от това. Той е Бог е ревнител. Той казва да нямаш други богове. Има само един Бог. Има само един Бог. И Бог продължава. Първата заповед се продължава. Не делай себе кумира. То есть не делай себе даже кумира, какого-то прообраза. Дори не си правете кумир. Того, что тебе Това, което може да ти напомня някакъв бог. никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель. И смотрите, что здесь написано. Наказывающий детей за вину отцов третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. За вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, те, которые меня ненавидели. Вам это о е чем-то напоминает? Напомнили ви нещо това? Кто ненавидел Бога? Кой е мразил Бог? Вы знаете, мы жили Кого? в коммунистические времена. Живяхме в комунистически времена. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. И мисля, че всички ще се съгласите с мен. Мы рождались в этом обществе. Раждахме се в това общество. Нас делали октябрятами. Правиха ни... Ок... Пил... Пил чавдарчета. Чавдарчета. Пионери. Пионери. Комсомольци. Комсомолци. Може би някой дори е бил комунист. И колкото повече се вдига тази иерархия, и толкова повече са ни учили просто да мразим Бог. И изваждаха на сцената вярващи. Казваха, че сектанти. Баптисти. И са ги са били опозорени пред всички. Какво е това? Това е проклятие. Тези хора те са поканили това проклятие. Не само върху себе си, не само в, в, в своя живот, но на своите деца, своите внуци и правнуци. Защо? Защото Бог такая е написал, такая повели, повелевал. И тут трябва да разберем. Как Бог наказва? Как Бог наказва? Знаете, э, ну, я могу так сказать о том, что в тот момент, когда мы выходим из-под Божьей защиты. Мога да кажа, че в този момент, когато излизаме от Божията защита. Когато спираме да го слушаме, когато започваме да му се противим, и дори заставаме на страната на дявола, започваме да мразим Бог. И Бог продължава да ни помилва. Той не ни изтребява, не ни изтребява така изведнъж. Той ни дава шанс да се покаем. Това е наистина е шанс това е милостта му. И вот это надо воспринимать то, что Бог говорит. И трябва да възприемаме това, което казва Бог. Я даю вам период. Давам ви период. Вы не погибнете. Няма да загинете. Просто придет какая-то другая страна. Просто ще дойде някаква друга страна. Потому что вы своим поведением, Защото със своето държание, поведение, със своята омраза към Бог, вие са отворили вратата за дявола. И сега без могат свободно да влизат. И те ще ви измъчват. Е, и те ще донасят определени проклятия във вашите животи. Защото знаеки заповеди и не ги изпълнявайки, вие така се подлагате на тези проклятия. И таким образом, это проклятие приходит до третьего-четвертого рода. И това проклятие идва до, трети, до, до третото, четвъртото поколение. Мы все знаем знаменитую 28 главу книги Второзакония. И знаваме, познаваме знаменита глава на Второзаконие, 28. Я все-таки ее открою, потому что Ще я отворя. расшифровывается вот это место, первая заповедь. И там се разшифрова първата заповед. И как она начинается? Как се започва? 28 глава. 28 глава на Второзаконие. Если ты пойдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог даст, дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его. И вы знаете, а, вот Дерек Принц приводит а, очень четкий перевод с древнееврейского языка. Дерек Принц правил много точен а, превод от древен грецкий. И вот там, где написано «будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И там пише, че ще слушаш гласа на своя Господ Бог. Там, слово слушать, там думата слушам приводится усиление. Пр, има усиление. И оно переводится буквально так. И буквално се превежда както Если ты будешь слушая, ако слушайки слушаться, ще бъдеш послушен гласа Господа Бога твоего, а, гласа на Бог. И тщательно исполнять все заповеди. И изпълнявайки заповедите му. Тогава ще получиш всички тези благословения. И там ще, ще се изреждат се благословенията. И нека запомним това. Пророк Иеремия също пише така. Ще ме намерят, ако ме потърсят с цялото си сърце. Не всички ще, ще намерят, не всички намират. Някой казва, че съм чел вашата Библия. Дори се помолих. Но Бог не ми е отговорил нищо. Защо не, не е отговорил? Защото си потърсил не с цялото си сърце. И тук има усиление. В Яков това се повтаря. И буквално така се казва, че когато чуваш гласа на Бог, и си послушен на този глас. И ставаш, идваш и правиш, изпълняваш това, което си чул. Тогава Бог, тогава Той се застъпва пред теб, за теб. И тогава получаваш Божие благословение. И малко подолу в 15 стих пише, наобратно, если же не будешь слушать нас, Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуете сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Вы слышите, как написано? Чуватели, как и написано. И опять же, перевод говорит. Превод доказывает. О том, что если ты услышишь, че ако чуешь, будешь слушать глаз Божий, ако слушаешь голосо, но не будешь исполнять но няма да изпълняваш. Е Колко е сериозно това? Просто, слышиш, просто чуваш. Просто слушаш проповеди. Слушаш проповеди. Слушаш голос своей совести. А, чуваш гласа на своята съвест. Но, не изпълняваш. Даже не Дори нямаш намерение да изпълняваш. То е Тогава идват определени проклятия дори родословните проклятия. Конечно, туда может сказать, Някой може да каже свой протест. Да възрази. так, о том, что я во Христе Иисусе уже искуплен от всех грехов. Аз вече съм изкупен в Исус Христос от всичките проклятия, от всичките грехове. Зачем нам возвращаться в Старый Завет? Защо да се връщаме към Стария Завет? знаете, вот Старый и Новый Завет, они очень тесно взаимосвязаны. Обаче Стария и Новия Завет са свързани помежду си. так сказать о том, что выражение Старого Завета а, изра, из, израз на Стария Завет проявляется в Новом Завете. Той се проявява и в Новия Завет. Как написано, закон всего лишь был где-то водителем ко Христу И закона само е бил път, само е водил към Исус Христос. Закон нас привел к Исус Христос. Той ни е довел към Исус Христос. Вы знаете, Новый, э, Новый Завет расшифровывается. И новия, новия завет се разшифрова буквално, буквално хорошо, и много добре с е, добри знания на Стария завет. Знаем, очень, истории, знаем много истории от Стария завет. Со Святия Дух. Как е, имал имел Дух Цар Давид. Как много е написал. как, е и чувал Божия глаз. Как, е и был непослушен. Как и как веднага Бог го е наказвал. Когато бил послушен, е и тогава Бог го е благославял. Ами, и така той стана най-благословен цар в Израел. Обаче не, трябва да се замислим и да направим правилни изводи. Какво се случва с мен? Когда я небрежно отношусь, когато небрежно се отнасям към Словото на Бог. Знаете, И днес искам да прочета едно важно място. И оно тоже написано у пророка Иеремия. То е написано в пророк Еремия. 4 глава. 10 стих только один. 10 стих. Здесь написано так. Я уже заканчиваю. Вечер свершим. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Вот так понять это место. Как да разберем твое место? Конечно, это Старый Завет. Твоя Старый Завет. Но очень хорошо он открывает. Намного добре отваря. открива, че делото Господно не му, така небрежно да се, да се прави, това може да доведе до проклятие. Ако въздържам ножа се от кръв, какво означава това? Какъв нож? И от устните на Исус Христос излиза меч, а, двоострен. двоострен. И всички воюваме с този меч. Но всички ли? Если мы не хотим выходить на улицы, ако не искаме да излизаме навън, если мы не хотим проповедовать нашим ближним, ако не искаме да проповядваме на своите близки, мы удержим свой меч ние въздържаме този меч при себе си. Если мы не хотим воевать за наших близких, Ис... ако не искаме да воюваме за нашите близки в молитвите си, защото пише, че нашата война не е срещу кръв и плът, а срещу духовете на зл... злоба под небесната. Ние сме призовани да воюваме. Третия момент. Ние сме призовани да обличаваме. Ако виждам, че брат или сестра се грешава в нещо с грях, какво трябва да направя? Трябва да кажа трябва да кажа, сестро, ти съкрешаваш. Брат, ти не туда Брат, ти идваш не там, къде трябва. Сестра, ти увлеклась какой-то А, сес, сестро, това е ерес, с който се занимаваш сега. Одна сестра в кавичках, Една сестра вече в кавички, е която е посещавала нашата църква. Сейчас верит только Турсунова Олег Геннадьевичу, сега е вярва само в Турсунов Олег Геннадьевич. Тя заяви, че уважава само този човек. И този човек се явява председател на обществото на Хара Кришна. Тя, иск... тя искаше да ходи и там, и там, на двете места. И аз казах, че това е несъвместимо. Потому что защото Турсунов учи. Учение Харакришна так учи. Учението на Харакришна така учи. Исус всего лишь богов. Че Исус Христос само е един от боговете. И это всего перерождение И това е хилядното прерождение на Хришна. Он тоже е Бог. Той също е Бог. Но это Това е само хилядното прер... прер... прераждане на Бог. Вярвате ли в това? Я сказала, и это аз казах, че това е ерес. Няма да вярваме в това. Ако искаш да продължаваш... Е е ако искаш, може да продължаваш, но искам, трябва да си кажа, че това е ерес и ние не приемаме това, не приемаме това учение. Тя ни изпрати някъде надалеч. За, заедно с Исус Христос. Защото Турсунов е поблизо до нея. Много важно да, държ, да се държим за Исус Христос. Само Той е Спасителят. И днеска вече свършвам. Искам да ви предложа определена молитва. Это молитва, которая освобождает от това е молитвата, която освобождава от родовите проклятия. И ние днеска се докосваме този ръб. Докоснахме първата заповед. За това, че ако имам повече от един Бог, ако имам няколко богове, и э, може би Бог на Израел стои на първо място. Но останалите стоят някъде на шкафовете също. И периодично ги измивам и се покланям на тях. Това е едната от формите на идолопоклонство. Това е окултно. Това е абсолютен окултизъм. Това се превежда да минеш за обикаляйки. Да се опиташ да влезеш през прозореца. в небесното царство. Но Писание доказывает, что Иисус Христос наистина что вы посрещни там, на брачный пир, человека, човека, който не е облечен в э, специальные дрехи. Он там как-то его нирвана занесло Така случайно попаднал там. Медитировал. Медити... Той медитировал. И вот так на облачке. И на, на обл... среди облака и попаднал Иисус там. Христос говорит своим слугам. Иисус Христос казва на своите слуги, вземете този човек и го хвърлете през същия прозорец, през който е влязал. И там ще има тъмнина, изкърстане на зъби. Това са думите на Исус Христос. И няма какво да добавя и да, да махна също. Последиците на човешкото неверие. Давайте вспомним о том, что на земле на сегодняшний день есть только один грех. И нека се спомним, че на земята имала само един грях. И от него излизат останалите грехове и последиците и проклятията. Просто не вярвам в Исус Христос. И проклятията идват. И сред, сред тези благословения има, че ще направя глава, а не опашка. Благословение е да бъдеш глава. Питайте себе си. Решавам ли нещо в живота си? Или просто съм някъде, от, някъде се влача. Някъде ме вземат където искат. Използват ме. И аз съм принуден. Просто да се подчинявам. такі на обстоятельства, на някакви хора. Я в свой живот ничто не решала. Знаете, большое благословение. Вот мы, например, с Наташей решили, ну, приняли решение. Голямо благословение. С Натальей приехали решение. Взяхме решение. Нека да отидем в Перекон. Искам да видя ново място. Седнахме в колата и отидохме там. И Наташа казва, искам да карам ски. Е ние се явяваме директори на своята компания. И аз вярвам, че Бог така е направил. Като последица от това, че, че сме повярвали. Нашето финансово благословение не ни се дава с някакъв огромен е страшен труд, той като след, следствие. От това, че Бог ни е обещал. Всем благословение. Всички благословения на Авраам ще дойдат при теб. Само по вярата в Исус Христос, чрез вярата в Него. Защото някога си позволил на Бог да уми а, теб с скъпоценната кръв на своя единороден син. И днес ще произнасям тази молитва. Ще има превод на български язик. Ако ще се съгласявате, Може да повтаряте, ще четем бавно. Дори нашите зрители също могат да повтарят. Всичко, всичко, с което сте съгласни. Всичко, което ще бъде казано, то ще бъде казано в основа, в основа на свещеното писание. Казвате това шепнейки. Не е нужно да да е много силно. Имаме и български, и руски язик в залата, може да се смеси. Най-важното е да го изповядвате, да го, да го кажете с думи. И нека да кажем тази молитва заедно. Ще казвам, ще превеждам и ще, и ще оставяме пауза да помислите. Дали ще се съгласите с това или не? 3-4. Я Аз вярвам на Господ на моя живот Иисус Христос. Ишуа Машиах. Ишуа Машиах. И поэтому я освобождаюсь от всех наследственных проклятий. Затова се освобождавам от всичките наследствени проклятия. И верою вхожу в благословение моего праотца Веры. и чрез вярата влизам в благословение на моя праотец на вярата, Авраам. на Авраам. И принимаем все благословения Авраама. И приемам всичките благословения на Авраам, дадени му от Бог. Господь Иисус Христос. Господи Иисус Христос. Я верю, что ты Сын Божий. Вярвам, че ти си Божият Син. И единственият път към Бога. Че ти си умрял за моите грехове. И си възкръснал от мъртвите за моето оправдание. Писанието казва. Ти си станал проклятие. Которое Който се полагаше на... за мен. За да бъда изкупен от проклятието. И да вляза в благословение. Господи, аз изповядвам всичките ми грехове, които направих или които направиха моите предци. Прости ме. Също прощавам всичките хора, които са ме обиждали. Прощавам ги така, както Бог ме прощава. Също прощавам и себе си. Отричам се от всичките контакти. С всякакви форми на окултизъм. И аз обещавам, че ще маха на всичките предмети, които са свързани с това. И сега чрез вярата приемам прощение, прошката власть, как твой сын или дочь. Имам власт, като твой син или твоята дъщеря. И теперь я освобождаю себя. И сега освобождавам себе си. И тех, кто под моей властью. И тези, които са под моята власт. От любого проклятия. От всякакво проклятие. Върху нашите животи. Прямо сейчас, во имя Иисус Христа. Сега в името на Исус Христос. Я провозглашаю себя свободным. Провозгласявам себе си свободен. Я требую. И искам. И проглашаю эту свободу веры. И провозгласим тази свобода с вяра. И теперь мы просто поблагодарим Бога. И просто ще благодарим Бог. За то, что если мы активно применяем веру. За това, че когато активно приемам, приемаме вяра. И принимаем этот востребованный подарок. И с вярата приемаме този търсен подарък който Бог ни подари чрез жертвата на Исус Христос. Тази свобода в духа, тези благословения, свободата от проклятия, взимам я сега. Още веднъж е се умивам с капоценната кръв на Исус Христос. Ние знаем. Ще кажа последен пример за това какво е покаяние. Покаяние е, – это написано обращение. Това е обръщане от мъртвите дела към вярата в живия Бог. Така пише. Трябва да се обърнем на 180 градуса. Не, не стига само да се обърнем. Трябва и да тръгнем. Да отидем след Бог. И в този свят какво трябва да се нау... на какво трябва да се научим? Важно да се научим да правим това, което е правил Христос. И важно, да се научим да казваме това, което Христос е казвал. Исус очаква това от нас. И пише, че са блажени тези, които изпълняват Словото на Бог. Не тези, които слушат, а тези, които изпълняват. Бъдете благословени, братя и сестри. И нека Бог обилно ви благославя. И може би, и ако някой иска особено да се помолят за него, той е в своя живот и видял. Това не е последното ни служение на тази тема. Ще има, ще има после още 3, 4, 5, колкото каже Бог. И следващия път ще казвам за други причини на проклятие. И как ние християни леко можем да излезем от това? Че дори хри... при християните може да се проявява това. По някакви определени причини. Защо? Мисля, че никой няма да изненадам днес. Има християни, които само смятат себе си като християни. Така само се наричат номинальные христиане, которые продолжают какие-то делать страшные грехи. Които продължават да правят страшни грехове. грех систематический. Това е систематически грех. Они же удивляются, почему приходят последствия. Те се очудват защо идват последици. Знаете, я приведу еще еще раз. Я несколько раз об этом говорил. Няколко пъти съм говорил за това. Думите на Хипократ. който се явява праотец на западната медицина. Той каза уникална мисъл. Той каза на своите ученици. Преди да лекувате своите пациенти, попитайте ги, готови ли са те да се откажат от своите пороци. Това са думите на Хипократ. И те са удивителни, колко те съответстват Библията. Ако искаш да видиш в живота си благословение, откажи се от този грях, ами който правиш систематично. Ние всички съгрешаваме, но не сме призвани да оставаме под властта на греха. Ние призовани да излезем от тази власт. Можете ли кажете именно това? Знаете, И прообраз на покаяние е такъв. Это из моей клинической практики. Това е от моята клинична практика. А, таких случаев было много. И такива случаи съм, съм имал доста. А, один муж, Един мъж застал свою жену в Той видял жена си да прелюбодейства. Той така направи, каз, каза и условия. Тебе надо оставить это. Трябва да оставиш това. Если ты оставишь это, Ако оставиш това, то, то всичко е наред. Ще бъдем заедно. Но ако останеш със своя любовник, но тогава ние ще се развеждаме. Няма да търпя това. И много жени са ми казвали, аз научих, че мъжа ми ми изневерява. Поставихме само едно условие. Ти трябва да спреш това, или тогава ще се разведем. Няма да търпя това. Това справедливо условие ли е? Аз съм срещал много такива случаи. Това е прообраз на покаяние. Жена, една жена, която е била в прелюбодеяние, тя оставя своя грях и се връща към мъжа си. И то я прямо мужи. Так кажется, что ты со женатым. Имало и другие случаи. жена Когато жната А с уставом со своим любовник. Той мне дава много пари. Той а, изхранва нашето семейство. И каквото да правиш, как ще го оставя? Той ме обезпечава. И тогава семейство се разрушава. И це ж ти обратното. Твоя прообраз на непокаяние. Последиците на непокаяние. Те могат да са катастрофически. Започва механизъм на проклятието. Защо? Защото човек не се е покаял. Продължава да смята себе си като християнин. И продължава да извършва греха пред Бог. и си мисли, че Бог ще го прости, че това ще мине. Писанието дава хиляди примери, че няма да мине. Задължително ще има страшни последици, докато човек не се покае. Защото Бог не пожелава смърт на никого. Но иска всеки да доведе към покаяние. Вече няма да ви забавим. Слава на нашия Бог.